الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة آه. الله أكبر شيخ بدر أحسن من هذا الكلام الله أكبر اللي قلته كلام ربي سبحانه وتعالى كلام الله في القرآن الله أكبر الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب ضنكا الله أكبر شوف السكينة كيف نزلت شوف الطمأنينة كيف شوف كلام الله سبحانه وتعالى الذي لو نزل على جبل مو على قلب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر منصور من الفائز يا منصور كل نفس توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا اليوم فاز لكن في فوز كبير فوز عظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار حققتوا الفوز الكبير الفوز الكبير فين الفوز الكبير لما تدخل الجنة لما تطيع الله تدري لما تهزم الشيطان ترى يا شباب احنا في اكبر مباراة بس تدرون مع مين مع فريق الشياطين وزعيمهم ابليس الذي اعلن التحدي تدري ابليس ايش قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين لكن مين الفائز فينا يقول الله من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شيخ بدر الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده في القرآن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته خير للذين يتقون تدري ختم الله عز وجل آية بماذا أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الله يا منصور الفائز الحقيقي الله اللي يصلح العلاقة مع الله الفائز الحقيقي اللي يطيع الله ورسوله الفائز الحقيقي اللي يحافظ على الصلاة الفائز الحقيقي اللي بر الوالدين الفائز الحقيقي اللي يعرف الله عز وجل ايش خلقه الآن يا شباب بوريكم فائز في هذا العرض فاز فوز عظيم يا شباب تدرون بايش الآن أوريكم العرض شوفوا الفائز هذا الشاب البطل اللي عرف حقيقة الحياة ويبغى يفوز الفوز الحقيقي ومو يشيل كاس لا يريد ان يحمل التاج يوم القيامه ويلبس والديه ما هو ميداليه يلبس والديه تاج الوقار وحله اعظم من هذه الدنيا كلها هذا الشاب اسمه مشعل زيه زيك شاب بطل عرف الحياه وهذا الشاب البطل قرر انه يحفظ القران يا اخوان بدا من قل قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل والله احد وختم الان واصل سوره البقره اخر صفحه من شده الفرحه والله بكى نشوف واحد يفوز لما لما يبكي فريقه يفوز لكن شوف هذا الان يبكي ليش والله ما يقدر يا شباب والله العظيم بالقوه كمل السوره لانه فرحان انه بيختم القران شوف الان هذا مشعل شغل يا شيخ وقد نعم وشوف آخر صفحة الآن آخر صفحة في القرآن الله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الله أكبر آخر الدقائق ربنا ولا تحملنا ما لا وقتلنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آه. خلاص الآن آخر الدقائق ويحقق هدف الفوز هذا هدف الفوز والله يا شباب شوف فرحان ايش اللي بكيه سؤال ربنا ولا تعلم الله اكبر والله يبكي من الفرحة فرحة الفوز انه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله اكبر عنا تخيل نفسك مكانه يا شيخ كل واحد فيكم بالله يتخيل نفسه عنا واغفر لنا وارحمنا آه. شوف الناس ينتظرون متى يحقق الإنجاز الكبير والفوز العظيم يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا الله أكبر يلا يا مشعل الناس ينتظرون الآن متى يحقق الفوز الكبير الفوز العظيم بختم كتاب الله أنت مولانا باقي كلمة خلاص يختم كتاب الله الله أكبر هنيئا لك والله يا مشعل أنت مولانا الله أكبر الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير نتمنى شبابنا كلهم زي يا شيخ والله نتمنى الشباب كلهم يحفظون القرآن ويحققون الإنجاز العظيم والفوز العظيم لما تختم كتاب الله شوف الناس شوف الناس كيف يفرحون يهنئون يباركون يا شبابنا تكفون الشباب من اليوم نبغى الإنجاز العظيم يتحقق صفحة جديدة الليلة الليلة تقدر تحقق الفوز كيف ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم قولوا آمين أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم أسأل الله أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة أخيرا يا منصور إلهي يا اخواني الله سبحانه وتعالى يريد منا امر من يحقق الان البطل مراد الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل الله جل وعلا يريد منا أمر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أنت مع من أنت مع الله وتعمل بأمر الله أم تعمل بأمر أهل الشهوات والمنكرات والمعاصي أنت الآن في خيارين إما أن تعمل بمراد الله يحبك الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين